İndi sizə hesabıma kənə oğlanın şəxsiyyətini göstərəsiniz. Salam dostlar kanalıma xoş gəlmisiniz. Bugün sizlərlə mənim hesabım necə əkildi, yəni mənə bildiyiniz kimi Sakuralı hesabım var idi. Tanıyanlar barter ruplarına görə bilər, qoymuşdum satdığa, 350 e, manata satırdım o hesabı. O hesab əkildi və o hesab əkən oğlanın hekayəsini, nətər əkdi, şəxsiyyəti, şəkil, hər şeyin bir-bir paylaşasıyam. Nömrəsini də burada paylaşasıyam, girib istəyən söyə bilər. Uşaqlar, mən i butonla video qoyuram. Baxın, burada Zefsin videosudur. Zefsin elədiyi bir e, bir qeyrətli, yəni cındırlığı orada paylaşmışam və mən bu video atandan sonra Zefs mənə giveaway-dən çıxartdı. Yəni normalda Zefs giveaway belə elirdi ki, kimə abunə olubsa, deyirdi məsələn mən abunə olduğum kanallara abunə olun, belə eləyin. Giveaway qatılın. İndi isə məni abunəlikdən silib, ə, e, mən də giveaway-dən avtomatik olaraq silinmişəm. Mən isə bu videomla, yəni bu videomla deyəndə mən özüm fikrə gəldim ki, Zefsin köməyi olmadan, yəni özüm kanalı özüm qaldırıb Zefsin qaldırdığı dərəcədən də daha çox eləyəsiyəm kanalımın, yəni qalx abunəsini ə, yəni laykı, abunəsi özünüz -öz başa düşdünüz. Səsim pis gələ bilər. Gün səhər saat 6-da video <clears throat> video düzəldirəm sizə. Nəsə uşaqlar, gəlin hekayəyə gedək. Uşaqlar, baxın, bura şəxsiyyət vəsiqəsini qoyuram, oğlan şəkillərini falan da qoyuram ekrana. Baxın, bu bir qeyrət, bu atasını tanımayan hesab məkib. Yəni uşaqlar, bu uşağın ya xəstəliyi var, ya başında problem var, bilmirəm hesaba əkir, şəxsiyyətini falan buraxır. Elə də qorxmadan deyir ki, mənə heç nə edə bilməzsən. Yəni, şəxsiyyətim olsun da, şəxsiyyətlə nə edə bilərsən falan. Hesaba əkir, şəxsiyyətini də verir. Bu xəstədirlər. Əkir siz düzgün əməlli əkin nə qardaş. Hə, onsuz da əkimsiz ona heç nə demirəm. Mən ə, mən uşaqlar, yəni bu əkəndən sonra mən bundan uzun söhbət eləmişəm. Yanına falan getmişəm, söhbət bağlanıb. Hə, amma mən buna demişəm, sən paylaşasıyam bir şey də sən mənə deyə bilməzsən. Yəni, uzun söhbət olub da, tanışlar falan varsa bu videoya baxın. İstəyir yazsın, özəldən ona deyərəm, nə olub, nə olmayıb. Yəni, hə, uşaqlar, qısa konkret belə, mən hesabı satış səhifələrində paylaşmışdım. Bu oğlan dedi, gəl barter eləyək, ayrı bir hesabla. Mən dedim, oldu. Hesabda da 6 səviyyə, yəni hər şey 6 idi, 2 dənə də MP40 ilə AKM Drakon 7 idi. Sakura ilə barter eləmək istəyirdi məndəki. Barter eləyən yerdə məndə VK-ya bağlı idi. Dedi, ver birini mən girim hesaba, soram sən girərsən. Mən də oldu dedim. Verdim hesaba, güvənmişdim ki, oğlan güvənmişdim də. Uşaq və Allaha and içdi, qardaşının canına and içdi, bacısının canına and içdi, Qurana əl bastı, nə bilim. Yəni nə desən eləyib də oğlan. Şeytan yəni oyununa qanıb, day heç nə olmaz. Olan şeydir. <laughs> Kişinin başına iş gələr. Hə uşaqlar, bu oğlan şəxsiyyəti hər yerdə paylaşıram. Baxın uşaqlar, nömrəsini də burada paylaşıram. Tanışlar ya da tanış olmayan sadəcə kanalı izləyənlər varsa, bu uşaq qəşəng bir dənə söyün. Yəni uşaqlar dediyim kimi hesab belə əkildi. Sonra bu əkəndən sonra bu da kiməsə əkdirib, barter eləyəndə bundan da hansı 22 yaşlı kişi əkib. Hə, bu kişi də satıb onu kiməsə. Satan oğlanla danışmışam. Mənə telefondan çıxış verilməmişdi hesabdan. Satan oğlanla danışdım e, daha doğrusu alan bu hesabı pulunu ödəyib alan oğlanla danışdım. Oğlan belə yaxşı söhbət elədi məndən. Ən pis oğlan deyildi. Axırda halallığını verdim çünki o da pulunu ödəyib. Mən kimi bir oyuna düşüb o da. Yəni e, bundan sonra hesab falan barter eləyəndə diqqətli olasıyam. Bəlkə də uji barteri sadəcə görüş yoluyla elədim. Sizə də məsləhətim barteri onlayn eləməyin. Əgər hələ atveçat yoxdursa, vəbşi eləməyin. Qardaşıyam yəni belə. Nəsə uşaqlar, videomu bəyəndisə kanalıma abunə olub like atmağı unutmayın. Gələcək videolarda görüşmək üzrə. Sağ olun.